Oh iya tidur. Thailand lagi. Thailand. मोबाइल कस्तो जाटा ए मोदी खाल्टो मलाई ओ चिल्लो बाडी जिन्दाबाद प्राणीहरू जिन्दाबाद ओ कालीमुडी कालीमुडी मेरो दुई अन्डा पकाउ त पोलो त आगोमा दुई अन्डा फाइनली गाइस मेरो दुईटा अन्डा भेट्यो मेरो अन्डा भेट्यो म धेरै खुसी छु यो पाएर गर्नु तरकारी पनि पाकिसक्यो अब डल्लै तरिकाले चिल्लै पारेर हान्नु परेन होइन कराइ रित्ताएर हानिनु पर्छ कि हेलो हेलो सो आफ्टर लङ टाइम हामी चाहिँ अब कुखुरा लिन जानु लाग्यो होइन म मेरो दाई हो मेरो हो होइन यहाँ छ होइन कुखुरा लिन गइदिउँ होइन स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट हामीले घुमा यार घुमा न कता डाइरेक्ट जाने उता अब हामी चाहिँ उताबाट जाने सो गाई हामी हिँडिसक्यौँ यहाँबाट हामी चाहिँ हिँडिहाल्छौँ छटै छटै हिँडिसकेको ब्रोदर एकदम दौडाउँदै दौडाउँदैछ होइन ए मेन रोड आयो ए ए के गर्छ हजुर बिना हेलमेट होइन बिना हेलमेट हिँडेको छ हामी चाहिँ होइन अगाडि अहिले कप्स भर्सेस होइन बाइक गर्छु पनि हामीले बिना हेलमेट त Robert. गयो बाटो त खतरा छ त खाली खाली छ त्यता नआएर अब यहाँ त मोबाइल कस्तो जाठा मोबाइल कस्तो जाठा ए कोचिङ खाल्टोमा अगाडि त्यहाँ गिटी छ साले गिटी हालेको छ हो त्यहाँ गिटी हालेको छ कति कहाँ त त्यसै हिँडालिदिएर आयो अस्तिमा त यहाँ झुकेको नि नमिठो कता झुकिरहेको नमिठो झुकिदियो चाहिँ अस्ति झुकिरहेको नै माछा टाइपटी पुऱ्याइदिएको माछिङ यस्तो झुकिँदा ललिपप लागेलो सो गाइस अब दोकानमै गएर भेटौँ न अन्त ए ढकल ढकल ढकल ढकल ढकल याल कस्तो छ र दुइटा हो क्या दुइटा छ क्या जम्मा गाडी खुले उचालेर हेरिदिने तिमीलाई चलाएको कसम गाडी त मुर्गी निकालिदिएको मुर्गी दुईवटा मुर्गी यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ होइन पुरै मुर्गी हालिदिएर ओ चिल्लो बाडी जिन्दाबाद प्राणीहरू के के दाएको नि हामीले चाहिँ कुखुरा लिएर आइसक्यो होइन एउटा उता छ बाटो एकदम पानी पऱ्यो चिल्लो चिल्लो भएको छ परायो टिपर आएको जसरी आउँछ यार होइन राजा हो नि राजा राजा हो नि राजा राजा टिपर त राजा हो मौसम हेर्न कति दामी आज जस्तो दामी लाग्यो झन् अब कति बत्तिस के दुई हामी हेलमेटै छैन ए हेलमेट त कतो रहेछ त ए सो यो हो काउसोती पूर्वटो पानी ट्याङ्की हो यो ट्याङ्की पानी ट्याङ्की हाम्रो पानी ट्याङ्की यहाँ छ देख्नु हाम्रो पानी ट्याङ्की यो हो हाम्रो दुइटा चिकन आइसकेको छ चिकन

छिटो गराउ पानीपुरी खाने होला नि ओए आइज गएर यता यता हे ए सोल्टी सोल्टी सोल्टी चिक्ने झाँटै हेर्दै เอาเอาเอาไอ้ยังงูจีअब त अस्ति त बा सिरुपाते यस सिरुपाते खुकुरी उदाउँदैछ होइन सिरुपाते खुकुरी होइन उयो तेरो घाँटीमा त खतरा ड्रागन छ त यार Cekis wajar itu lagi putih. Nanti aja. Baby, baby, baby, baby. Hey. Ada di US tuh. Yeah, yeah, yeah, yeah, my cousin, yeah. Nah. बाटी हो नि दुइटा होइन यहाँ एउटा त्यहाँ एउटा आएको छ अन्डा छ भने त अन्डा चिरी चोइट हाल्ने हो झाला काट्ने बित्तिकै होइन तारा दिनु पऱ्यो यस्तो म देखिँदै नदेखेको भयो क्या हो यस्तो तेरो कुकुर अरू म फालिदिन्छु अरे ए तेरो कुकुर जाने के हो बहिनी কে রেখে ও কালীমুড়ি কালীমুড়ি মানে দেখে না it's La Hero cinematically hey. hey. man man we masih tuh kali <laughs> yang banding lah Ambon, Ambon, parah. Eh, सुकमै हो त्यो अन्डा पुरा ढिलो गर्नु होइन ग्याप बोलाएर या ढिलो गरौँ होइन यहाँनिर आऊ है केटा आऊ पार्टी यहाँ छ होइन अर्छ अर्छ ब्रोदर चलाउने स्टाइल हेर न मा कस्तो है हाय हाय हाय मजा आ गया मजा आ गया देख के मजा आ गया देख के मजा आ गया पानी आ गया ए भाइ दुई गरे छ क्या अरे के त अन्डा रहेछ नि अन्डा जुगेर अन्डा त छोले खोलेर खाने टुटुक्को अनि चाहिँ सुटुक्क खाइदिनु क्या कटनेसी है केटा है मेरो अन्डा है यो चाहिँ अब यो चाहिँ कलेजको पित्तो त फालेको नि फालेको यहाँ फालेको मेरो अन्डा है दुइटाको मैले भन्थेँ नि म किन आर्मीमा फेल भएको भन्दाखेरि यो दुइटा मेरो दुइटा अन्डा सानो ठुलो थियो त्यही भएर त्यही अन्डा निकाल्दै मेरो घर कामे फाइनली गाइस मेरो दुइटा अन्डा भेट्यो मेरो अन्डा भेटियो म धेरै खुसी छु यो पाएर हो इतना अन्डा इतना इतना इतना के इतना मेरो दुइटा अन्डा भेटियो एउटा सानो छ एउटा ठुलो छ यहाँ तिमीले यहाँ देखेको छ पुरा ए के भयो त्यस्तो गर्नुपर्छ क्या ओ सानो पुची सेनपुची खोइ त हाम्रो चाहिँ रिप्पर हाम्रो खोइ त चिरिप्पो खोइ त मेरो दुई अन्डा पकाउ त पोलो त आगोमा दुईवटा अन्डा हाम्रो दुईवटा अन्डा आजदेखि छैन है अपरेसन भयो चट्ट ढाकेर राखिरहेको छ अब उम्लिँदैछ होइन यहाँ उम्लिँदैछ होइन अनि ढिलो पऱ्यो नि त होइन दिनु पऱ्यो नि बाइक पनि त्यहाँ स्याहारिसकेको छ बाइक त्यहीँ छ होइन बाइक पनि स्याहारिसक्यो मसला हाल्ने अवस्था ए Kangen nih. Kangen. Kangen. Ya, iya, dino boron dah. <laughs> <laughs> हो के गर्नु तरकारी पनि पाकिसक्यो अब डल्लै तरिकाले चिल्लै पारेर हान्नु परेन होइन कराइ रित्ताएर पर्छ कि होइन हो कि भन्नु भन्नु हो नि हेर्नु पसिना पनि चुहिएर आएको बस्दा बस्दै हेर्नु ल भाइ भाइ